Pembong lajar sampang lando Candang lebong bang ledo Tanah manggara Era gulang Tundu Tunduk Ambon lajar sampang lando Limbang tacik tada tanam mo mangge Ere sunding lembunai Elot lut e imbong sapan nakune Gembong lajar sampang lando Limbang tajik tada Anamu mangge Kere sumbing lembunai Belolut eh Esca も